nolwekyo bannayuganda mbe bagumu muganda waffe fred kajubirumbu ye akyali ttake un united nations ensonga zino emaze okuziyingirako because fred kajubirumbu ye bwe yasaba pasipooti ngebwe yasaba baekisitendinge nga visa yeeweddeko abasajja ne bagaana bwe bagaana fredi kajubirumbuyi olwokuba naye musajja mugezigezi n'agenda ku un neyeripootinga nagaa nti bannange abasajja baganya okuekisitendinga naye kyensaba nsaba mumbeereremu un mu bitabo byayo bwe tubibikudde wano wedda misapidet mbikula lupapula ku lupapula ekitabo kya un fredi kajubirumbuye aak e, e, kemikaali erinnya lyemwe riri nga agenze yeekubira enduulu ku mbeera gy'alimu n'embeera gy'ayisibwamu era kemikaali mu bitabo bya un mwali un ensonga zino yaziyingidde mudda era bannayuganda mube bagumu mube bagumu musajja waffe tebagenda kumuleeta wano musajja waffe akyali mu mikono akyali mu mikono gya jagundi ja gavumenti yettake jakyalimu then nga un newekola kyeyina okukola okwongera okulaba nga kajubifula ebirumbu ye taletebwa wano because bwomuleeta wano oba omusaddaase nabo benyininyini bakimanyi nolwekyo mawulire si mabi amawulire agaliwo naye nga akaliro keno kemugenze mukoleeza akaliro kano kemugenze mukoleeza nako kakola nnyo kati ate misitapudeti kukaliraako nange ngenda era ndi mukulobinga naku zino zonna ndibize nnyo nsoma luluzo procedure za paliamenti oleeta otya matter of national importance era mugenda kundaba nange ku fulo ya paliamenti nga nyimiridde nga njogera ku nsonga ya mwoyo gwa ggwanga anactivist political activist Uh, fred kajubirumbu yensonga ye mugenda kulanga nange mr update nyimirira ku fulo ya parliament yegenda okuba my first appearance ku fulo ya parliament nga ntematema ensonga ya fred kajubirumbu ye kiwandiiko mezo kipakaginga bulungi nnyo ngaensonga bwegenda okuzogerako kajubi fred rumbuye nga mwogerako era tugenda kusaba minisita okera olyemu yetonde olwokubuzaabuza eggwanga actually wenara ndayizinga matter of national importance for your parliament minister okero oliemu ayina okwetonda ku floor okubuzabuza eggwanga ngalaga ayina capacity ayina capability ayina mechanism esobola okuleta wano fred kajuirumbuye of which nga tazirina era nabadde neewuunyiza nnyo nti bana abasajja amaanyi bagajjawa bana abasajja amaanyi bagajjawa hmm? basi tukawa na bagende bajjo omuntu mu nsi endala bamuleete nabadde njabatya nga neewuunya kapasite kapabiliti agijjawa nolwekyo minisita okero olyem kufulo ya paliamenti era mugenda kundaba yegenda okubeera nange fast appearance yange kufulo ya paliamenti nga ntematema ensonga ono fredi kajubirumbuye si musajja wakusaaga ne kufulo ya paliamenti tugenda mudisikasingako tugenda kumudisikasingako nga tumwogerako ensi etegere o is chemical ali nolwekyo ensonga mugenda kukakasa nti mu paliamenti mwasindikayo abasajja enwamuli sheyalinga laivu vidiyo eno yita muno abasajja omusajja abalemeredde kakati banoonya nekyebagamba abantu ekibula nabadde neewunyiza nnyo omusajja enanga ayagala amawulire ngaaki olaba embuzi zirwana mulwanyi nagaa nti embuzi ya sengirinya erwanye n'embuzi ya neibawe era kitwagala okubategeeza sengirinya embuzi ye e, e, kyekoze embuzi ya neibawe kibadde kikambwe ennyo embuzi ya sengirinya egenda kukwatibwa ne sengirinya akwatibwe omuntu ayingira n'ebisolo nga birwanye nogamba nti kajubirumbu yamufunye natamupaledi ngamba amawulire <coughs> bannange eno gavumenti yegwaga uganda epaledinga n'ebitaliimu nebalema okupaledi nga fred kajubirumbuye mumawulire gwemanye enanga bwe yandyeyagadde enanga bwe yandibadde apaledi nga fred kajubirumbuye n'abaana ku luno yandibayise yandiyise mukyala we n'ayita abaana n'ayita nyazaala we bane mubeerewaawo mubeerewaawo enanga yandibadde ngaoweddi bwalonze erinnyo enanga nomuga nti press conference ayiza n'okugira mu pule oba gwosaaga tebannamulaba nako nenanga awunyiriza muwunyiriza gwokimanyi nenanga ali wano alaba naye apudeti abuuza mbuuze n'olwekyo kyenjagala okubategeeza bano bonna bookera oli emu mwami museveni enanga cdf igp tebamanyi nalumbuye gyali nebimukwatako tebabimanyi gavumenti ya ttake yokka yemanyi kubikwata kulumbuye ne UN e, bemanyi kubikwata kulumbuye na American embassy ne UK embassy kintu kitabuse bannange cha kusaga UK ebiyingiddemu American embassy komanga muchita cha kusaga kino sikyakusaaga kati nenanga naye anoonya apudate seera ali wano alaba inanga ali mufeeka akawunti kwali alaba ayagala kumanya biki ebigenda mu maaso naye anoonya binoonye n'olwekyo mbabuulira mazima mbabuulira mazima fuledi kajubirungu ye akyali mu nsi gye bayita take tebanaba kumuleeta wano kyova olaba babadde bakoze olukwesikwesi bafunye ekifaananyi ekyagala okufaanana nga kajubi fuledi lunguye nga bagala bakiteeke ku social media bapulipeyalinga emayindi yammwe nti yooyo naye nga bwomanyi neva bajjaoko with this generation the dotcom generation tosaganga nayo ekifaananyi netukibikula netukijjayo bulungi nnyo tugenza okulaba ngaasiye fredi kajubirumbuye nga muntu mulala nnyo gwe batulaga neva joko with the people power agamaanyi gaba togasagirangako <laughs> eh? mwembadde mulaba purezido akola purezido webale nnyo njagala kulaba wano messagi nga zebaza purezido omanyi omulimu gwali mukukola purezido waffe mumanyi omulimu lewisi gwali mukukola lewi sekuritale jeno biga apu sekuritale jeno mumanyo mulimu sekuritale jeno gwali mukora okulanga tebakomyawo lumbuye wano pulezidenti teyebase muganda wangona lebo zake neyita tudde bonna bali bize batinkuula ebitabo bagenda buli wamu wonna kulabanga lumbuye takomezebwawo bino bikozi wokomezebwawo lumbuye wano oba omusadde ase era nze nange mbadde nkyewungiza okulaba ensinga ttake ng'ekwata omuntu emuhandingova eri omuntu tibakoleki bamuleete wano of wiiki take tesayiningangako memorandum of understanding ne uganda mukuwanyisiganya abasibe okuwanyisiganya abasibe walina okubawo memorandum of understanding esayiningiddwa ensi ebbiri ekitaliiwo tosobola bagambye mubye bamukutte n'abantu mwenda ku bantu omwenda ne tubulwako n'okulabako omuntu esaati yadde enkofiira yadde empale Ora mwagenda ngeggulu nga muyigga koni ne mutugamba nti koni tusanzeewo nga toze tusanzeewo andaweyaye koni tusanzeewo kaswakiike ka, ka mbebasanzeewo tusi brush ya koni nga yakavaawo we bayigiranga koni koni bwe yababula ne bagamba tusanzeewo omuswaki gwe tusanzeewo eddagala lyengatto nga bakamala omukubira engatto aba abasajja balina pulopaganda basobola okuteeka mu kintu kyabwe n'okigwamu nga tomanyi kati omusajja yabalemeredde kati ekyo kyokukkiriza bakole press conference nti omusajja abalemye basirise minisita okero olyemu wayogedde before the media nogamba nti omusajja olwaleero ogenda mupaledi ngamba amawulire ngaakomyewo wabulidde wa bane alaba ku minisita okero olyemu omugambe wea i the man minisita okero olyemu wea i the man we want the man kati kuyebwe kati okera olyemu yadduka bame okera olyemu twadduka twetaaga musajja watugambye wesinaawerenamu ende omusajja agenda kuba wano omusajja aliwa omusajja aliwa tebamulabako nolwekyo banemube bagumu muganda waffe fredi kajubirumbuye ebintu ebijja kutambula bubi tebijja kutambula bubi musajja waffe ajja kuva mu mannyo g'empisi because yali yeekubira dda enduulu mu un united nations ate nga united nations ewuliriza because abo bali democratic bawuliriza n'olwekyo mube bagumu mbagumya sheyalinga laivu vidiyo eno omusajja fredi kajubirumbuye fredi kajubirumbuye newankubadde nga ali anda ali under detention naye nga tali under detention mikono gya mi seven ekyo kyemuyina okumanya aa ah, ah, kati nze sagirinya okubeera under detention mu gavumenti eno bamu uganda obeera under detention mu nsi endala because en time oba ojja kuvaayo ne bana abasajja bawano ne bafuna lumbuyo manyi bayinza okwewaana nabo bennyini kati bali wano ku the apdesonline page bagambye ne minisita okero olyemu eyagambye nti omusajja baisawa mwenda ajja kuba atuuse naye ali kuno ekiro nze nasuze ku kisawo kyenyonyi entebe nasuze ku kisawo kyenyonyi entebe kenya sorry taxi airways yatuuse essaawa mwenda neddakiikaana mu ttaano n'obutikitiki busatu essaawa mwenda neddakiikaana mu ttaano n'obutikitiki busatu nerandinga bwe yalandinze mu dakiika 15 abasaabaze babadde batandise okufuluma mr apdate nga mumanyi olukujjukujju lwange netandika okunoonyereza kajuli fredi lumbuye ku nyonyi eyagiddeko neŋŋenda ku meeza ya tax airways ne mbagamba njagala okumanya omusaabaze ono ne bankeberera city number city number gye badde bamubuukingidde yabadde city number 12 nga ovudde wano maaso wano mbawano ababeeramu executive wano wano ndoose watandikirwawo ku mukono guno nga kuba mubuukingidde 12 ne bakebera nga siti namba namba 12 yazze enjerere tewagiddewo omuntu naye ngaekifo kye babadde bakibuukinze nga n'okusasula basasudde babadde bakibuukinze nga n'okusasula basasudde kale neweewunya sente y'omuwoomusolo okwononeka bwetu nga twetaaga okisigeni baganya okumugula mistapuleti nzenguza okisigeni nemuteeka mu ddwaliro lyaffe eryawano mu kawempe north hospital okisigeni ne bagaana okumugula ne bakwata sente ezandiguze okisigeni ne babukingamu eya tiketi ne bagisasula nga n'omuntu tagiddeewo ne bagenda ku rwanda eya ne babukinga ekifo ne basasula ekifo ekyo E, omuntu n'atagirako ne bagenda ku emirates ne babuukinga ekifo ne bakisasula omuntu n'atagirako ezo sente bweozigattagatta zigula okusijani siirindazi 15 abantu baffe abali mu ddwaliro wali emulago ne bafuna eddagala esente bazononera mu bintu ebitaliimu kanu imagini esente bazononera mu bintu ebitaliimu nga twetaaga okusijani siirindazi nze segirinya nkwata omusaala gwange ne ngugulamu okusijani siirindazi gwetuka mu kawempe northospito bwe baleeta omuntu nga wa covid oxygen cylinders tulina gasa amala tulina oxygen amala netuuka mu ddwaliro eryamulago teri oxygen essente zandiguze oxygen bazononedde mugula air tickets ezigenda okuleeta fred kajubiwumbuye kanoimagini ezo sente zonna nozonona bwotyo ezo sente nga nzikutte neziteeka mu segibokisi ze baguzeemu tiketi nga n'omuntu teyagijiddemu tiketi eyo zisobola okubeera nga ziyambako mu segibokisi abantu nga makumi ana ne babeera empowered nga bali happy ne bakulaakulana ne basomesa abaana baabwe nga n'ennyumba bazisasula ezo ssente ze bayonoonye nga bagula bagula tiketisi ez'okuleeta muganda waffe fred kajubirumbuye ng'ozinkwasizza noŋgamba sagirinya noonya abantu abalina bubizinesi obutono abatunda chipusi abatunda chikeni abatunda amenvu abatunda amanda nembe empowering ezo ssente ne ziba nga zibayamba bazikutte ne bagula air tickets naye nga ne air ticket tiketisi zebagula bakimanyi nti oyitagenda kugirako kati ate obukinga otya eya tiketi nga n'omusaabaze tomulina mu ttaano <laughs> ne bannaye oba hm? abasajja balya mmere kitugimma abaana banange mumbulira abasajja balya mmere kitugimma abaana oyinza okugula eya tiketi nga n'omuntu ne gwogigulira tolina pasipooti ye nga ne gwogulira eya tiketi hm? tonnaba namulabako ne tiketi n'ogigula kiringa gula eya tiketi ng'ogenda mu amerika naye nga tonnafuna visa tiketi n'ogigula naye nga ne visa tonnagigula ogenda uk n'ogula eya tiketi naye nga ne visa ya uk tonnagikolaki tonnagifuna ogenda mu europe amsterdam netherlands n'ogula eya tiketi eya amsterdam nti gyolaga ne deeti n'ogiteekako naye nga ne visa tonnagifuna ne bano kye baakoze beerabisizza nnyo etiketi sisatu ze baguze bwe kibanga mwabadde mumanyi nti lumbuye mumuleeta ekyabaguziza eya tiketi sisatu kyabadde ki kati abasajja bano kababulira akakodyo kenteze oluusi bwobanga ogula eya tiketi bamanyi okusaba kyebayita pasipooti namba ah, eri optiono eizo osobola ogiwaayo oyinza obutagiwaayo kati nga mbuuza wali ku taxi ah, offices taxi airways offices pasipooti namba kweryoko nga bagamba nti ate omusaabaze abalemye kuleeta ate bafune passipoti namba nolwekyo bana abasajja beeramisizza nnyo kyeyalinga live vidiyo eno njagala buli muntu emutuukeko njaga live vidiyo eno etuuke ku minisita okero lyemu njaga live vidiyo eno etuuke ku enanga njaga live vidiyo eno etuuke ku buli muntu yenna ali mu gavumenti yamwai mu 7 nti beerabisizza olwero bagamba tebalina ssente gwe weewuunye abantu abafuddeyo mulago nga bafiiraku nga bafa olwobutabeerawo okisigeni ne nookwata ssente zandikuze okisigeni n'ozononera bintu ebitaliimu kamimagini ng'okimanyi n'olutalo lwolwana togenda kumalako nalwo mbabuulira mazima luno olutalo lwalumbuye lugenda kuyuzaamu intaneti intaneti tugenda giyuzaamu tugigabanegabane tunagizaawo oluvannyuma eno intaneti tugenda gyawulamu buli omu abeereko nesayidi ye nti gwe segirinya intaneti ogituteko ki nti zegituteko kano ate gwe gundi intaneti ogituteko ki ngituteko kano paka antiru nga lumbuye fuledi kajubi mumusesemye naye ngaabasajja wetwogerera bo benyini nyini batidde dde bagamba tukoze tutya kakati njagala babuulira ekisembyeyo kye baagala okukola ekisembyeyo kye baagala okukola bwe balabye nga e kenya gundi take eganye okubawa fredi kagibirumbuye kati mwami museveni nagamba tukole tutya tukole kipingalo tudire bombadiya tugiteekemu amafuta erumba ettake naye nga bombadiya etasobola na bombadiya zaafa ddamwalabe mabegakawo bombadiya nga basindika asindike bombadiya tasobola na kuva wano netuuka ewanda egende ettake nebagamba bagenza ogezesa bombadiya pairoti abagambiddewo nti eno bombadiya nekutuuka obutuuse rwanda si kyangu pozi nga temwagala nzire ne bava ku bombadiya kati balina ennyonyi yaabwe eno kajambiya eya updf erimu ebitambala byentebe mujjukira bulungi nnyo akatherin ah, kusaasira ne bebekulu ennyonyi eyo bagigenderamu ewawai museveni ku faamu ekisozi nzenalisizanga nyonyi erimu bitambala ebyentebe ebyeru <coughs> eyo kajambiya eya updf kati nga babuuza payiroti wa kajambiya eya updf timunange tutekemu amafuta ogipirimpye payiroti agende tibannange enyonye e, yetagana saavisi payiroti naye owakajambiya eya updf naye aganye <laughs> naye aganye agea, agea! Ah! sinza tuuka abagambye nti eno ekinene nnyo bweba etambudde nnyo eva wano ku kisaawe e kololo paka masaka bweba etambudde nnyo abasajja badde baagala muteeka ku lugendo lw'ettake mbu bagendeyo <coughs> mbu bakimeyo lumbuye kakati omusajja omupiira gumutuddemu omupiira gubatuddemu baguze tiketi satu z'abasaze bombadiya ndwadde enyonyi ya updf eneyebitambaalo ebyemu nayo tesobola kutuuka neegenda nedda pairoti agaanye kati amagezi bali awo gabeesaza ntotto kati waliwo ŋŋambye ne baagala bakozese ku meeri eno bagiyita eh, eh, mf kalangala waliwo nye emmeeri eyo bagiyita batyeye kalangala ne bagamba nti enyonyi emmeeri yesobola opirimpya negenda ettake webabuuzizaowo emmeeri n'agamba nti baganda bange mundeke eno talina lugendo yetaaga saaviisi nfu nange ogivuga okugijja wano okuleka e victoria ongivuga ngendeko mu kizinga ekirala ngenda nsattira abasajja fuledi lumbu yabazitoweredde neve joko with people power age bayite amanyi g'abantu badde babiyita byangu nnyo nti bagendagenda bayoole baleete nedda banange take newankubadde is an arabic country naye ate erina kyetasobola kukola era kyetasobola kukola nolwekyo saagala amaanyi gabeggwemu katonda ali ku saidi yaabo abanyigirizibwa gwobadde okimanyi nti bombadiya zafadda bombadiya bagigezezaako egenda eremeddwa enyonyi ya updf eno yebitambaalo ebyeru nayo tesobola kgenda gwobadde okimanyi ekyo eyo kyotegeera nti awo ge bayita amaanyi g'abantu katonda abeera nnyo ku saidi yaabo abanyigirizibwa kyombabuulira mazima nolwekyo agaliwo geego abasajja omusajja abalemeredde banoonya kyebazaako kibabuze sajja abalemye omusajja abalemye minisita okera oliemu watugambye bayisawa mwenda aba atuuse wanaaliwa sajja aliwa watugambye bayisawa mwenda netugawayo sajja atugambye sawa mwenda ti katulinde sawa mwenda ziyise za omwenda gwayiseeko dda tugenze mu lunaku olulala tugenda genda myezi tugende mu nnaku lumbuye fuleedi tebajja kumuleeta wano babuulira mazima mr apdate kino nkibabuulidde ate mumanyi mr apdate kasatandika ku nsonga tebajja kumuleeta wano because buli muntu yenna akoze omulimu gwe gwalina okukola buli muntu yenna akoze abaana mukoze omulimu gwammwe gwe mulina okukola abali ku intaneti buli omu akoze kyalina okukola bannage eno gye bayita solidarity munaffe omu lwafuna ekizibu ffenna nga tuyimirira wamu naye nze bwe bankwata ne bantwala ekitalya mwayimirira nange okuva lwe bankwata paka lwe navaayo singa mwazikiza abasajja naguno gwakasinga tebantanga nkiddamu kino njagala mbategeeza kye bayita amaanyi g'abantu kambaddiramu kye bayita amaanyi g'abantu gwe bankwata ne bantwala ekitalya singa tegaali maanyi gammwe nakoleeza kabiriiti okuva lwe bankwata paka lwe banta abasajja bonakunogwaka singa tebantanga naye mwateekawo embeera nemuga nti omusajja segirinya mulwadde omusajja lwaki temumuta nemuteekawo embeera nemuteekawo embeera eventuale abasajja ne bansesema ne fuledi kajubirumbu ye singa simaanyi ga intaneti bano abasajja singa bayisiza ddamu jenje kalu naye bagenda okulaba nga buli lutayimu tugamba no no no kati zebadde bataddewo embeera segirinya agenda kwekalakasa tetugenda kukozesa nkola yakwekalakasa mu kino tugenda kukozesa enkola gyetugenda okukozesa mbagiyita lobadoba stayiro tugenda keyboard woliya tuli ba keyboard woliya tugenda kozesa nkola ya social media tugenda kozesa nkola ya floor ya parliament eh, gye mubadde mutusuubira si kye tugenda okugenda nedda foono ku intaneti wokka tubanjirawo omuntu waffe ne tumufuna intaneti yokka woba osagala intaneti intaneti yokka tubanjirawo omuntu waffe ne tumufuna kati gwengendo ogatta ate ne fulo ya paliyamenti oliokolawo ekisokota naye minisita okero olyemu ŋenda muteeka ku nninga mugambe pulizi minisita okero olyemu wayimirira n'olimba ensi nti omusajja jja weya ithe man koro mugenda kutya minisita apdate koro vokabulale zonna ŋenda kuzijjaye zonna lwengenda okutemolinga ensonga yalumbuye ku fulo ya paliyamenti eh, bwoba osagala busaazi ngenda gite mulinga pro ya parliament ngambe minister kero lya mu please where is the man where nja mugendera kona dana where is the man can you explain to the public where the man is okero lyemo biro babo wakatya bidde wagambye nti omusajja wagambye nti omusajja atuuka ssaawa mwenda aliwa where is the man twetaaga musajja nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the apdesonini page mbabuulira mazima fuleedi kajubirumbuye abasajja akyabazitoweredde abasajja akyabazitoweredde okero lyemuweya is the man <laughs> luno baaba mumwabitandise aye munaye katuna bakoleraki mumwabitandise sawundi eteredde mugamba sawundi terikiriya eh, mugamba sawundi terikiriya sawundi sawundi cheke 12 eh, mumbuli ekiri kitya nolwekyo mbebaza bannayuganda bali ku the updates online page mwebale nyo omulimu gwe mukoze bannayuganda bali munsi ah, munsi ah, z'abawalabu ah, baganda baffe abaganda baffe abaana bali mu biyumba bakwinizi bakwinizi bakoze omulimu big up quinizi bwoba oli kuno nga oli quinizi waniko omukono eh, bwoba oli kuno nga oli quinizi waniko omukono abo tebanneebakako bagambye oba emmere y'omuwalabu esiriire esiriire oba enjala etuttira mbiyumba ketuttiremu naye nga tuwaniridde fredi kajubirumbuye abo abaana abali mu nsi za buwalabu neve joko with those girls si bakusaaga abo abaana bali mu nsi za buwalabu bagambye oba omuwalabu emmere esirira kesiriire oba kubuzi zifiira mu firigi zifiiremu <laughs> gwosagana busazi tebebakade bwojja mwenda gwakiro babaako kuno nga bagamba we want the money free we want rumbu ye free we want rumbu ye free big up abaana bali mubiyumba byomuwarabu era abawarabu kati bewunye bage nti abaana bali musiza buwarabu abakolayo mbwe abawarabu bagamba bannange kiki ekigenda mumaaso emirimu nga gyensaze kubanga omuwarabu abadde yakumanyira nti otandika kumaky okukola emirimu baisawa mukaaga oba ogimaliriza agenda okulaba bwowaatayo eminwa ebiri egyemmere bwojja bwogenda ku ssimu agenda okulaba obwogo yakawunga nojja ku ssimu bwosiika bwoyisaamu jiiko bwojja ku ssimu mbw abawarabu bagamba kiki ekyagudde mu nyumba jjukira abawarabu bino ebyaffe byalaivu tebabigoberera balengera omwana atabuse omwa eh, eh, eh, mbabuulira mazima bakwini zibiga bwoba oli kuno ng'oli kwini zibiga ku mukozi omulimu gw'amaanyi nnyo era mbeebaza n'okukirawo eh, ate nebazaamu n'abawalabu arabu shukran shukran shukran shukran aiwa shukran mwebale tuwa internet because internet y'omuwalabu etukoledde kinene nnyo mu lutalo luno nnyo n'olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the update sonine page fredi kajubi lumbuye afuuse lumbuye lumbuye afuuse lumbuye babadde bamanyi nti bagenda muteeka mu kaveera akabulaaka bamwetike bamutwale lumbuye agaanye muganda wange tosobola kuteekanga mu kaveera kabulaaka tejyamu abafuukidde lumbuye kati omusajja okera oli emu abamawulire bamukubira ate atandise okuyomba bamugamba yes minister where is the man mbu ngaayomba kati ate oyombera ki gwe wagambye abasajja nti omuntu atuuka hmm? sitokudisabing ayomba bamawulire bamulimu bamugamba where is the man etaimu oba essawa yabadde ayogerera mundalaffe nga tetumanyi hmm? kuba yadde ayogerera mu ndala ffe nga tetumanyi bannange hmm? essaawa zayiseeko dda n'obudde buzibye okusinziira ku ssaawa ze yayogedde zabadde za kyaggulo twakiridde dda ne tuli ekyenkya ne tudamu ne tuli ekyemisana ka tugenda kuddamu tuli ekyethe man n'olwekyo propaganda munnange tawangaala mu kiseera kiwanvu ekyo nkibabuulira bulijja bali ku the apnesonin page nti yagenza okwogera twabadde embudde bwakulya kyaggulo ne tukirya kyeggulo nkibwa tuli ekyenkya tulidde ekyemisana kati tugenda kudamu tuli ekyeggulo musajja tamayina gyali nabo benyini bali wano ku peegi bwe beebuuliza nolwekyo kibi nnyo okwagaliza munno ekibi mbabuulira mazima kibi toyagalizanga munno kibi fenna Uh, ah, network yekyanga mumbulire webeteredde mr update ngende mumaaso netiwaka kirya e, eh, netiwaka egezaako okwekyanga nebweba eteredde muŋambe ŋende mumaaso kamandabe abagamba network eteredde uh, shekina bint sadik ongambye uh, keyboard warriors uh, twitter oye lechoke eh, ongambye kale abasomesa tebanaba kufuna musaala naye badidde sente bazonondedde mugula tiketi satu thats true kyekisinga okunuma mr update kyezo sente zebononye andikoze ekintu ekirala nga kyamaanyi ne bazononedde ekintu ekitono kyekisinga okunuma nolwekyo abasajja omupiira gubatuddemu enyonyi yabwe bombadiya tesobola kugenda updf n enyonyi kajambiya tesobola kugenda jukira uganda zenyonyi zetuyinawo tuyina ezo zibombadiya neno kajambiya eya updf erimu ebitambalo ebyeru tewali nyonyi ndala gyebakozesa okugenda okufuuyira nga waliwo eh, eh, eh, munnamagye ayagala okufuuyira omuweema gwe ebinyonyi bigulya nyonyi yemu gyebakozesa yenyonyi yemu gyebakozesa waliwo ayina pamba ayagala kumufuuyira kugifuuyiza enyonyi ebeera etya nga teyefuuyira gyebakozesa okufuuyira omuddo yemu museveni abalina bagenda omumitinga gyebagenderamu kanimagini enyonyi naye bannange singa yali muntu singa yagiyodde embooko ne bawenyula bikozi ennyonyi ze bakozesa okufuuyira omuddo tezibeera bwe zityo waliwo ennyonyi zo nga zo ezo zo za mu nnimiro ne kati ennyonyi yekola mu nnimiro nnyonyi gye batambuliramu ah, gundi ababuliriddewo point blanka pairoti nti eno ne masaka tetuuka ababuliriddewo point blanka nti ne masaka tetuuka ah, kyovula abannaye waliwo kye bayita blessing disguise ennyonyi obutabeera mu mafuta osanga omusajja andibadde awatanya watanya pairoti abagee mufule pairoti omulala yabaavuga ah! <coughs> eno kagangati keneetuuka abagambye eno kagangati katayira gyejja kutuuka nolwekyo kyembasaba kiri ki temuzikiza akaliro tukwongeremu wano ku social media twongeremu amaanyi tetuzikiza tetuzikiza saagala mulira kisinge ah! temulina kulira kisinga kinu bukyongeremu amaanyi buli uh, twitter muzisindike zegirina okgenda uh, ekiro ngenda kukolayo laivu mbasomere enamba uh, ya state house eyettake enamba e ya state house eyettake wawula enamba zabaminisita naddala owa defense owettake minisita owa ah, foreign affairs owettake bonna ngenda kuzibasomera wano ekiro mubakubire mubagambe tebageza ne bahanding over muganda waffe fred lumbuye eri gavumenti y'eggwanga uganda ekiro ngenda kubeera biz ennyo ngamba wa enamba ezo era ekiro munindirire nnyo ngenda kukola live specifically ngamba wa contacts ezo mubakubire mubakubire mubakubire mubakubire then muganda waffe tube nga tusobola okubeera nga tumutaasa tukole kyetulina okukola fenna okutaasa muganda waffe because mbabulira mazima wano wagenda okujja webagala okumuleeta tewali kalungi nze bankwata nga siina musango segiri nyamulaye bwenfaanana nze nali nfaanana bwe tinalina kafeesi kange mr apdate nga kamasabasabwe kati nga ndabika mulungi nnyo naye mulabe kyenatuukako mr apdate naye kati gwetebereza abo abasajja nga lumbuye abagudde mu ttaanu omanye ekigenda okuddako nolwekyo kyembategeeza kyekyo tulwanire muganda waffe buli omukola kyoyina okukola owa twitter twitinga owa intaneti naye kola kyoyina okukola ekirala kyembasaba kyembamukola profilo pik nazo tuzikyuse tuteekeko fredi kajubirumbuye profilo pik zonna zikyuke buli programu yonna eri laivu uh, ku onlaini gwe muteekeko free fred lumbuye free fred lumbuye gwe eri puroguramu egenda maaso togifaako gwe teekako kakomentiko free fred lumbuye free fred lumbuye free fred lumbuye twagala kino ekintu tukiteekemu n'akajanja because oli muganda waffe ye yakwatibwa ye yakwatibwa ewatali musango bwaba nga yakwatibwa ewatali musango tetuyinza kukkiriza muganda waffe kubeera nga ayisibwa mu mbeera bwetyo kyobala bana basajja tebewaana bannange mumanyi ekiriwo twamukutte n'abantu mwenda abantu mwenda kale mumuye temutulaga mutulage kwaba abantu omwenda abo nabo nebubaba banja mpozi banayiyayo bayiyawo mu kibuga aga nti wayi jangu weefuule tyobadde ttake tugambe nti naawe kanimagini <laughs> abasajja bali mu kuswala temukulabanga kyova labadde bagamba nze wano nti propaganda tawangala kaseera kanene dakiika ntono nnyo nga tukugamba ha kati minisita okero oli ebo yabadde alabanga obwo obudde obutatuuke kyekisinga okunewunyisa ndoze yadde alaba ati siwantugambye nti omwezi ogujja netumanya nti wali musajja yagambye mwezi gujja naye yagambye jjo nti wezigenda owerera omwenda nkugambye yagenze okwogera nga tunala kyamizi kyaggulo kyeggulo ne tukirya misapudeti onamaze okulya ekyeggulo ne ntumira ne bufulu tusaawo kyeggulo ne kiggwa ne tulya ekyekiro tulidde ekyenkya tulidde ekyemisana ekyeggulo tugenda kiddamu babuulira mazima bano badde batuzanyira buzanyizi ku bwongo kati ate kyetwabakoze olwokuba nti mulobado basayiro tubasinga babadde balina kye baagala okukola nga baagala inikesi singa baba basobodde omusomesa ne bamuleeta nga baagala bwe batuuka e kenya bamugjeko bamuteeke wansi ayite wansi akakolyo tukagwamu awo wonna wonna okuva ku booda e kenya paka kutuuka ku booda yaffe eya uganda wonna twataddewo dde abaana baffe bali awo bakanudde eriiso beetegereza movementsi zonna ne tukuva ku ekyo ne bagamba Oh, enikesi tuyinza okugamba tuyite erwanda ngera abo bagamba abo baba bamulese baviireko erwanda bakonekitinge wansi bamuleetere mu motoka erwanda okuva erwanda paka ku boda awo wonna neoteekawo tiimu yaffe weeri eri alat nezidronizi era ne bamala bamuyisa webati buterefu mugenda bira bano kube apdesonline page kati akolako ne kagaana ne bapulaninga ekyamazzi ekyamazzi nga mugimanyi simanyi eno gundi yabwe kalangala yafadda kati neekyamazzi nakyo ne kibalemerera kati awo abasajja ne babeera mu katuubagiro temukalabanga naye nga busungu bwe balina baguza etiketi yes ezo nno tiketi amawulire genfuna okera olyemu ye yaziguze kyogola bokera olyemu bamukubira bga owaaye eya tiketi siwakoze otya ayomba buyombi toyomba guwagambye abamawulire omusajja jja kati ate bakubuuzaaliwa tolina ansa mbabuulira mazima kibi nnyo okutambuza propaganda kibi kibi femusuubira nti muganda waffe tuyinza omulekerera tutyo nti mwemuyole kiwedde mutwale tekisoboka tekisoboka mbagambye nze ne bankwata ne banteeka ekitalya mwe mwanuwanira nenfuluma bwe bankwata ne banteeka enalufeenya mwe mwanwanira nenfuluma bwe mbanga segirinya ndi bwemu nga muganda wange fredi kajubirumbu yali mukomera lwasi nange sikozesa eddoboozi lye mwakozesanga munwanirira nange ne mulwanira nafuluma nolwekyo embeera bwetyo bweri mwebale kusaba mwebale kwebereramu ŋenda kubeera nga mbawa apdates zonna fredi lumbu ye apdates fredi lumbu ye apdates zonna ŋenda kubeera nga nzibawo kati emirimu gyonna ngiwummuza zino kyali tezembadde nkola mu constituence zonna nazisuspendi nze zonna ziri suspended uh, segibox naye eri suspended obudde buno nkyali ku matter of national importance ey'okunula muganda yange fredi kajubirumbuye era bano banyinaza bankubira mister update tulina ekibiina eno munejjanga otuyambe bambi wakyaliwo ensonga ennene ennyo nja kujja kibiina nja kukiraba oluvannyuma enkulakulana ajja gitambuza budde bwonna nkyaliwo segirinya katonda obulamu akyabumpadde temutya waliwo ensonga ennene era buli ankubira mugamba kati omuntu ankubira essimu olina kumbuuza ensonga ya lumbu yetuuseewa naye okuŋŋamba mune tunawano ekibiina gyange otwempawalinge segibokisi ayo yonna bikyali suspended tukyamala kugusa nsonga ya fredi kajubirumbuye fredi kajubirumbuye bwanabeera fri aumisa update nga obusimu awo nja kuba mbuli sivingira kumu abasegibokisi muliwa nga nzija abaliwo abafunye ebizibu nga nzija bangoba mu nyumba nga nzija naye as we talk now as we talk now enyumba yaffe tendaba kubeera nga nterenkevu kubanga waliwo amawulire agatasanyusa tweneetereera awo then nga ate mista update nzija temutya naye musoke munsonyiwemu wakyaliwo ensonga ennene gye tukyalwanako eya muganda waffe fredi kajubirumbuye n'olwekyo mube bagumu tebababuzaabuza yenna fredi kajubirumbuye tali mu ggwanga lyebayita uganda fredi kajubirumbuye ali ttake era gavumenti yettake yekyamuina kati golooza gavumenti yettake eri ku yintaneti eraba twitter eh, un yagibuulidde dda bo nga bamala gahandinga ova omuntu nga bamuleeta wano bo bayita bafala era nabadde nkyewunyiza nnyo nnyo nnyo nnyo ngai kino kisoboka kitya nabadde nja kutya gavumenti ya wano ebakwata lumbuye nemugjayo nemuleeta naye ekintu kibazitoyeeko banoonya ne kyebagamba abantu kibabuze banoonya kyebagamba abantu kibabuze bafunyeyoawo abamawulire abapropaganda omusajja atuusiddwa mu ggwanga omusajja zze abo singa omanye ebifaananyi bwe byayitiŋŋanye dda kati mbabuulira mazima lumbuye n'amala jjawano okumanya abasajja singa bamwekubisirizaako dda neziserefi gwokimanyi nemwayi museveni naye ayagala serefi nerumbuye yandibadde agamba wuuno wuuno muinaku singa walabye dda serefi <coughs> naye abasajja nabo banoonya bunoonya banatera okudda kati mu photoshop badire ebifaananyi babigatte byonna bonna bonna tulabawaawo feba kibodi woliyas wonna tulabawaawo enanga singa ziserefi zayina naye nanga muganda wange naye ali wano kati walabire alinda apudate simubuulire kiki ekiriwo eyanditugambye kati nze mugamba bwanenanga munange kola birala fredi kajubirumbuye wano tebagenda kumuzza kola birala munange kola birala ate lwakuba ebibanda babiggala nandibadde nkulikomendinga ah, nogenda noyogerera omupiira netufunayo awo ekibanda awo bino ebiraga emipiira wabangeba emipiira champions ligi yegenda mu maaso bundesira liga olw'empiira egigenda mu maaso omanye byemipiira sibigoberera nnyo ah enanga nitumuteekawo inabanga ayimbirira omupiira oba tolina byakwogera nga mr apdate batukola mubi okubanga tuli mu mbeera naye ebibando biggala waliwa nekibanda wano kyebando simanya firimu gundi biki nandigenza awo nga kuli komendinga nti musajjaffe ayagala kubeera ngaayogera mumuwayogere wano omupiira ngaoba maniyo esamba naseno oba stonvilla esamba ne leads united ah ne munnange kino kyolero kyakususeeko naye tamanyi bigenda maaso omwogezi w'amagye tamanyi bigenda mu maaso bapiso badaso baluso baguso bapaso omanyi mu uganda buli kigambo kyafuka kitongole kya byakwerinda diso gaso uso luso bonna tebamanyi bigenda mu maaso bonna balaba birabe kati bonna balaba birabe kati era kati mpulidde baagala kukolayo akakodyo bafuneyoawo omuntu akole photoshop balage ebifaananyi kwega omupiira gubatuddemu abamawulire babali bubi babagamba mwatulimbye because badidde abaana babakeza wali ku kisawe kyenyonyi nti babamawulire basuze twasuze n'abamawulireawo na tivi zonna zasuzaawo tivi zonna zasuzaawo zirinze zirabe gavumenti yeggwanga uganda ngaereta fredi kajubirumbu ye cwet era abamawulire bavuddawo nga banyiivu ne bagamba minisita okero olyemu eyatugambye nti omusajjajja nokero lyemwe bigenda maaso tabimanyi yakomye kusazisa tiketi because tiketi ogisaza lutemya lwaliiso nange wano wenkubira agenti wange atera okunkolako okutambula nemugamba nti owaaye nsalira tiketi ŋŋenda kenya oba ŋŋenda mu amerika takubuuza nti visa eriwa kubanga kusaza tiketi kyangu nnyo kati nokero lyemu yasazisiza tiketi ereeta lumbuye naye nga nelumbuye waali tamanyiiwo kyokka ekinunyeze sente ezo ku bikozi zaffe zamuwa musolo zebabuukinzeemu tiketisi ez'okuleeta lumbuye ezo sente zisobola okusasula abasomesa ezo sente zisobola okugula eddagala lya kovidi ezo sente zisobola okuyambako abantu baffe obba empawalingana ddala abavubuka abali mu mbeera embi bazibuzeemu eya tiketisi kyokka nga ebifo byonna byazze byereere kulwanda eya ekifo kyazze kyerere tash airways ekifo kyazze kyerere mbagambe yatuuse saawa mwenda nakikanamu tano obutikitiki buna tash airways yadde maze okulaniga wali ekifo kyazze kyerere emirates ekifo nayo kikomyewo nga kyerere kakati ezo sente zebalyononyaawo sente nyingi nnyo naye nga awonambu nabo mu bali kulobadoba stayilu nabasajja basesa mukati nabo webatuddeeyo oba ani abibabalidde ndowooza enanga yabagambye naffe kakati tukolemu kulobadoba style nga enyupi gyetera okukola nane basajja mwemwera bisaba nange mbonawo muwakopa lobadoba style mbukakati mbulobadoba style tebagikola batyo hmm? bwe mwagala okubasomesa lobadoba style ate enseera segirinya ogibasomesa nseera nnyo ogisomesa ndi musajja wabuwanana nnyo kakati enanga ndoza ebyebalidde kakati nawe okolamu olubaddo basulu tebabimanyi tebamanyi wetubikola amazina amayigirire gamenya omugongo mbabuulira amazima bali ku the apnesonali page mbulamu kati bakoze mbulubaddo ba sairo mbubabuukiza etiketi satu mbutubabuzebuze temubimanyi fe twakireeta lubaddo ba sitairo fe tumanyi enkozesa yaayo fe tumanyi tukitandika kiggwa kitya era kyovulaafe wetukozesa robadoba stairo evamu positive results bano bakozesa robadoba stairo evuddemu negative results kyovula banyiivu banyiivu hmm? toyagalanga amazina amayigirira abaganda baali bagezi gamenya omugongo kati banyabi babalidde era oyalabika enanga oyenanga awo tasukkawo <laughs> mukati naye yavudde eno mugadde njala substitute agamba minisita okera olyemu now minister do you know what now let us use the lobadoba style of nup eh. let us use the lobadoba style bagikozeseze basaze busazi ate nebalabisa kubanga oba tatubuuzaaba ennyonyi nti owaye ennyonyi kino ekifo bakibuukinze nga bakibuukingidde omuntu ajjiddeko nti kizze kyereere mhm, ne tubuuza abalala ekifo kino bakibuukinze omuntu ajjiddeko nti kizze kyereere ekifo kino bakibuukinze bakibuukingidde omuntu ajjiddeko nti kizze kyereere ne muswala lobadoba sitayiro bwogikola eh? teyina kuswaza bwekuswaza eh? eba efuuse dingidingi style kati bo bakozesa kyebayita dingidingi style because dingidingi style e- ekuddira naye robadoba style evaamu kyebayita positive results nga kweotera okukola kati dingidingi style enanga gye yabawadde kati munabo bayagadde mubewole ku robadoba style naye basajjamu mwerabisa nolwekyo abali ku the apresoline page mwebagumu naye kyesaagala muveeko kwe kuzikiza ba keyboard warriors mwongere okusindika uh, twitter uh, muzisindikire boauthorities bonna abali mutake kibanaye muganda waffe tebamuzza wano mukoleke muyina okukola newankubadde nga tukyayinawo akalembereza nti tandadda wano naye temuyina kuzikiza kyembasaba abali ku the apdesoline ah, page mbegayiridde njagala message eno egende vairo muliko 2.2 mwena mushe yalinga omulundi gumu kwegayiridde information is power because bano abasajja obulimba badde babutambuza nga bwagenze wala kati bwosheyalinga amazima kitegeeza obulimba kuba tumaze okubeera nga tububikkako kati gweyagala okubeera nga obulimba tububikkako sheyalinga omulundi gumu information is power buli muntu yenna twetaaga emutukeko ne baganda baffe abazanya live zino nga tumaze ozikola mwongere okuzipulayinga muzizanye amazima gasobole otutuuka ku bantu bategeere nti muganda tekulebeka jubirumbu ye ontebanna bakubeera nga bamuzza gavumenti ya take yekyamulina ate ne gavumenti ya take naye ebadde terabanga ku musajja agizitoweredde nga fredi kagibirumbu ye era amawulire gensomoddeko amatono gavumenti ya take egambye banne kino nga etukirabanga nabo batandise okumwogereza bamugamba tukuteeke mu gavumenti yaffe tube nga tutambula naawe because tebakirabangako omuntu n'akola spakov intaneti neggalawo eno intaneti tujja giggalawo tujja gigabana tujja kuggalawo intaneti maka zukubaaka tujja kugenda tusooka oggalewo koggalawo paka nga kiri kiteredde baye tebakirabanga n'olwekyo temulina kuzikiza temulina kuzikiza newankubadde tulinawo akalembereza temulina kuzikiza naye nga mukimanye nti lumbuye mu uganda taliimu lumbuye ali take okumanya abasajja ano beeyita abagezi twagenze ku kisaawe kyanyonya entebe nga bataddewa abasirikale nga bangi kati webanengeddeeko mr apudeti can you please go back ne bangoba mr apudeti nenfuna akafo kange wenzira mu motoka nendaaza kati nensindikayo tiimu yange ey'abaana neŋenda nga mbasuula neŋenda nga mbagabanya abaana bange mbagabanya jukira kweyakooti awo olwo abakozi b'emirimu mingi nnyo nnyo abamu abavuga uba abakola ki kati abaana bange ne babeeraawo we batyo nga ba ttiimu yange eyakawempe nenkigambo mbeeraawo nga mwetegereza nga babyala ati nze nga bangobye mista apudeti nekipinga lo profayiro ttiimu yange nga ngigamba kiri kitya nti aa bano basaabaze balala abasaabaze abajjidde turkish airways ekiro ekyo nempitako nga baana nembabuusa enyonje mugiddeko kubaddeko eh, omuntu ah, gwe bayita fred kajubirumbu ye oba muyina embeera gye mulabyewo yonna tyatufulumye bulungi nenfunako n'omukyalo omu nangamba nsesembyeno okufuluma tewali mbeera yonna ebaddeko ku nnyonyi okwo era n'oyo gwe bagamba nti bamuleese twali twabigoberedde ddaddaddadda nga tuva e, e istanbul tagiddeeko kubanga enyonyi abagigiddeko abasinga babadde yazze bwe yavudde e istanbul yagudde e rwanda kati abavudde e istanbul nga bajja rwanda ne bavaako then we batuuse e rwanda waliwo abeeyongeddeko nga bajja uganda ne balinnya ne basangamu n'abasaabaze abalala bavudde istanbulu kati abagibaddeko bonna nga bannayuganda nga bonna bagoberera bulungi nnyo ebigenda mu maaso era nabo bagenza okulinnya ennyonyi nga bamanyi fredi kajubirumbuye kwali kyova laba waliwo ambuuza segirinya abasaabaze bategedde batya nti rumbuye taliiko this is a global world this is a dotcom generation mu dotcom generation abantu ekyababuzaabuzana kubalimba ah, ah, ah. kati abantu bagenza okujja ku nnyonyi buli omu nga yeetegereza buli omu nga yetegereza okujjako nga mugamba amutadde no migugu emabiga <laughs> nga bemugamba ate era mwandi mutadde emigugu emabega era emigugu gyandimaze negivaayo wali nga gituuse wali entebe kakati abantu bonna babaddalaati ku nnyonyi eyo nga beetegereza teyagiddeko naye nga ekifo kyena city namba 12 yabaddewoawo nga nkalu era waliwo omusajja yagambye nti nze city webanga ebadde 12 nze ah, mbadde 11 kati 12 ebadde nkalu ekifo kyazze kyereere nolwekyo mbabuulira amazima abasajja bayagadde bakose kulobadoba